हाँ ठीक है ठीक है दस हाँ जी आपको बताना चाहेंगे सर हाँ कि आपका जो बैलेंस कटा है नेट में बैलेंस कट रहा है एक रुपये छत्तीस पैसे दो पैसे सोलह पैसे छह रुपये चालीस पैसे ऐसे करके बैलेंस कट रहा है आपका सर नेट चलाओ यही आता पैसे कटो है हाँ जी नेट में बैलेंस कटा आपका सर मैं रिचार्ज करवाने गिरा था दुकान पंद्रह तारीख सोलह तारीख को कटाइए हाँ तब मैं रिचार्ज कराने गया था तेने दसिया नहीं मैं जो मले चलाओ ही है सब पैसे कटो है मैं दस सेट नहीं होगा एरिया नहीं है हाँ जल है ये कारण तो आपका नेट में कटा ओके सर जी हाँ, ये पैसे टाई दो मिंजो भी हाँ जी ये पैसे टाई दो मिंजो भी ये कट्टी दे दूं है समझ रहा क्या बोल रहे हो ए जी मेरे पैसे ना तुम्हें पी से जो कट्टी देती ना जो टाई दो मिंजो पी भी टाई दो ये आप ये जो अगर आपने नेट यूज किया है नहीं कर रहे हो साइट ऐसी छोड़ रखी है तो कॉन्फ़िगरेशन पर्सन और सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगरेशन पर्सन सेटिंग को ऑफ कर दीजिए ओके सर इया तुहाए पैसे ने मतलब बोलने थे इसको मतलब तो तुहे कट लेना तिया जे जी तिया जे तो तुहे मेरे पैसे कट ले रहना नेट तारे मैम नेट चलाया अरे नेट यूज हो होया आपका नंबर पर हां दा एड़ा बाड़ी में आंदी समझ तू गलाई नहीं जी पहाड़ी नहीं आती समझ पहाड़ी पहाड़ी बोल रहा हूँ हिमाचल आते समझ नहीं अब हिंदी में बात करो ना सर जी अब हिंदी में बात कर रहे थे अब कुछ समय पहले कर नहीं रहे थे मैडम जी तो हिंदी थोड़ी थोड़ी आई मीन जो फिर अहें आ रहे ना हिंदी आती नहीं इतनी तुम्हें कितनी है बेसिकली जी तुम्हारे घर सिखा है कर बताना हमें अलाउड नहीं होता सर जी हम कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं जो बी एस एन से रिलेटेड ही जानकारी देते हैं इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे क्या आप कुछ और जानकारी चाहेंगे हाँ जी हाँ जी जानना चाहता हूँ मैं कुछ क्या जानना चाहेंगे मैं तेरा स्कोर ही दस दोगे मेरा हाँ जी इंडिया रखने पाकिस्तान मैच लग रहा स्कोर दस मुझे जितनी इंडिया मिले क्या बोल रहे से जल इंडिया जीती है सर सैटेलाइट फेल हुई है माँ से खा चलता है नहीं कुछ नहीं हेलो हाँ जी एड़ा दस्यो ना मुझे एक गाल जी कल कई बार कॉल करा ना कल ही तू कस्टमर केयर छ जी तो कई बार मानू गलाए काली काली जनाना गाइया ठीक है सर आपका बैलेंस जो कटा है नेट में कटाओगे सर जी तो साढ़े दस जितना है तो चालीस तक गलाई प्यार कितने बजे से कितने बजे तक लाई नेट हाँ नेट चलाया आपने पंद्रह तारीख को भी चलाया दो बज के बाईस मिनट से स्टार्ट किया था तो तुम्हें कॉल करी के मुझे दस ही नहीं सकते थे भाई तुम्हारा बैलेंस को ना इधर लोग पढ़ी रहनी है था तो तू आई है ना जायद फायदा चकना सरा हमने पंद्रह तारीख को काफी नट यूज किया है और सोलह तारीख को भी किया और उसमें बैलेंस कटा आपका ओके सर और मैं तो चलाना ही आदू दस सोनी तो हम पैसे कर दे क्या आप कुछ और जानकारी चाहेंगे हाँ हाँ जानना चाहूँ क्या जानना चाहेंगे और करे सब ठीक है चला तो ठीक है मेरी रखे ध्यान अपना बी एस एन एल में कॉल करने के लिए हाँ ठीक है ठीक है हाँ, दस मिनट हाँ जी आपको बताना चाहेंगे सर हाँ कि आपका जो बैलेंस कट रहा है नेट में बैलेंस कट रहा है एक रुपये छत्तीस पैसे दो